sharafay xaal qaado sharafay xaal qaado kuwii luga qabayba kala soconaya buu yihi maxaa kuluraaya laangare yaa haddaa laileeyahay ayaanay aamus ayaanay xishoo ayaanay hahawlin ayaanay shibdhe haddaa laileeyahay soo maaha naa waxaan wasi karayaan wasayaa baydhnaha iskula hadhinaa kaydna hadduu idiin dambeeyo siilkayga xataa soo dhiga haddaad jaaniska igu heshaan soo dhiga baan idin soo fatasha fulaydii kasoo baqday dadka kale ee iska soo celin kari waayey naagaha kale naasamaroonku waynu wasay dee intuu idin wasuu baktigiina saa u jiijiiday weliba ma fahanteen suu hayb iyo qabiil iyo cid idiin diray naclaa aabihiin iyo bacmiikadaad ku xaartaanba ku yaalla bacmiikaad ku adintaan saad aakhiro hoosteeda kasoo hadashaa nacalaabiin ku yaal isaaq naagxumo foolxuno bilaa sharafa horta lagama waayo magaca ka wasakaysa abahaa nacalaa ku yaal naa isaaq waa gob gobgobi dhashay